Assalamu alaikum warahmatullah mu da haka. Bidiyon mu yau zai bayani ne akan yadda zaka ka ɗauko asalin original GB WhatsApp kamar yadda wasu suka kasance suna tambaya. Wani ma za ji ya tambaya wayan turo masa da link din GB WhatsApp nashi ya expire ko kuma ya zai sake downloading din GB WhatsApp idan nashi ya expire ko sai ka biyo mu cikin wannan bidiyon ba tare da ka yi skipping ba. da farko za ka fara da shiga cikin browser ka kuma wani browser ne kake amfani da shi za ka yi amfani da shi yanzu mu bar mu yi amfani da google so idan ka shiga kamar haka sai ka rubuta gb whatsapp sai ka rubuta slash android wave kawai idan ka rubuta gb whatsapp slash android waves din nan kawai sai ka yi sacin kana yin sacin nan daga zaran ka yi sacin za ka ga ya kawo maka website da yawa abin lura shine wannan logon gashi kamar yadda kuke gani a nan so wannan shine link din su na wannan website din sai ka taba wannan link din download gbos of pro sai ka taba shi kamar haka so in ka taba zai kawo maka wannan fuskar idan ya kawo maka wannan fuskar za ka yi scrolling zuwa ƙasa za ka ta scrolling har sai ka zo wannan wurin gashi nan wurin da suka ce download gbos of pro version 14 ko android so za ka taɓa wannan direct download shi na nan wurin idan ka taɓa wannan direct download in kaga yana nuno maka wannan fuskar so sai ka fita ka gwada miro download sai ka gwada wannan miro download din so za ka ga kawo ka nan in ya kawo ka nan kawai wannan shine gp whatsapp ɗinka za ka taɓa wannan alama aron domin ka sauke shi zai faɗa ma this file might be harmful so karka damu sai ka taɓa wannan download anyway dama saboda gb whatsapp shi akwai ƙa'idodin da aka karya na kamfanin whatsapp shi ya sa ma ba za ka same shi a cikin google play store ba duk wani wanda za ka samu a cikin google play store ba zai maka abin da wannan zai maka ba sa suke maka wani cewa this might be harmful ok za ka gani gb whatsapp ɗinka is downloaded daga nan sama sai ka taba open ɗin nan kamar haka zai kawo ka gun da za ka yi installing sai ka taba install bayan ya gama installing sai ka buɗe shi sai ka taba wannan agree and continue ɗin kamar haka za ka sa numban wayar ka wadda ka buɗe whatsapp ɗinka da shi domin bari mu sa namu sai ka taba next bayan ka taba next ya tambaye ka edit ɗin nan sai ka taba ok gashi nan kamar haka wannan sabon bashin ne da ba su wannan verify na kiran wayar. sun ce to automatically verify with a miss call to your phone da za su turo maka otp ne so yanzu kawai verify with sms za ka iya zaɓa a nan ƙasa in kana so su maka su turo maka message za su iya turo maka automatically verify with a miss call za su kira wayanka take so sai ka taɓa continue kawai domin su kira wayanka shi kamar haka zai tambaye ka sai ka bashi duk wani permission sai ka ɗan jira na ɗan wani lokaci so za ga ya wuce ba tare da wani wahala ba saboda mu mun yi amfani da two step verification a account ɗinmu na whatsapp shi yasa ka ga wannan kai ma in ka san two step verification so in ka taɓa sawa zai nuno maka ka sa in kuma baka taɓa sawa ba shikenan mu muna sa namu zagu ya wuce successfully ba tare da wani matsala ba so dai nuno mana looking for backup wannan shine abin da nake faɗa backup ɗin account ɗinmu wancan wanda muka rasa zai dawo mana da abubuwan da yake ciki gashi nan preferring yana da storing messages duk wani saƙonmu mu done ya gama ya ka taɓa next sai ka rubuta sunan kankana da bukata so kun ga backup ma ya ɗauro mana hoto ba tare da wani mun tsaya uploading da kanmu ba yana initializing a shi suka ce please wait a moment sai taba close to gashi kamar yadda kuke gani ya dawo mana da chat ɗinmu ga baki daya ga nan ba tare da wani mun tsaya wani shan wahala ba da groups mu gashi kamar yadda kuke gani idan ka zo status ma duk status wannan status din already na riga na kalle su amma kun gani build status na riga na kalle su amma kun ga ya dawo da shi so shi amfanin gb whatsapp kenan Wannan shine hanyar da zaka ɗauko asalin original of ba tare da ka tsaya kana wani canki-canki ba. Mun gode da kasancewa da mu lokaci sai mu haɗu a bidiyo na gaba.